Soy Diego Carneiro, violonchelista e diretor da Orquestra Jovem do Equador. Nós acá hacemos um trabalho de integração, de solidariedade, de difusão da música, das culturas e também por uma causa. Uma causa que involucra jovens, talentos, indivíduos que também se deshacem de seus hogares, olvidam suas profissões para tentar uma vida melhor. Temos talentos na orquestra que quando chega cá, em outros pa em países onde migram ou onde estão refugiados, eles estão na calle vendendo eh, chocolates ou trabalhando na calle com carros e eles, então, buscam uma, um cambio em sua vida. É por isso também que nós mantemos na orquestra que tem o desejo de apoiar esses chicos, de dar-lhes um lugar, de dar-lhes uma possibilidade de continuidade de seu talento, desenvolver-se e também compartilhar sua viagem, compartilhar seus conhecimentos, seus valores, compartilhar também seus sonhos. A orquestra é apoiado a alguns chicos de, de Venezuela, então a orquestra se genera ahorita um, um, uma plataforma para que esses jovens possam continuar a sonhar a, e ajudar-se. O trabalho em equipo também que nós fazemos também se, se projeta em nossos ideais a, a Orquestra jovem do Equador, que foi fundada um pouquinho mais, que foi fundada há dois anos e meio por uma causa também. Nós outros temos necessidade de ter estabilidade, temos necessidade de instituir, eh, de ser uma, uma orquestra estável e por isso hicimos uma fundação há um mês, que essa fundação seja um amparo, necessitamos sócios, necessitamos apoio do, do, do, do país, Equador, também de organizações internacionais. Estamos trabalhando eh, neste evento do dia 15 de dezembro em Rumichaca, na fronteira de Equador com Colômbia. Estamos trabalhando com a Acnur, OIM, PMA, com Cancelaria, Ministério de Cultura também. Estamos trabalhando com governos locais, com voluntários, com Caritas. Estamos sendo apoiados por Caritas e também Conselho Noruego, para dar as mãos e tentar encontrar uma solução. tentar motivar, a sensibilizar a, a los que nos escutam através da música, através do que sabemos fazer, através de nosso desejo de servir na humanidade.